Так, звезды и волны. Понятное дело, что это также относится к проективной методике, где тоже заложен психоанализ. Не рекомендую, естественно, это использовать отдельно, лучше вести, ну, с почерком. А, инструкция к тесту достаточно простая. Нарисовать звездное небо над волнами моря. Также рисуется все карандашик. То есть у нас, в принципе, относительно недавно все эти методики э, получили признание. Помню, да, и графология, и рисунки, и вообще психология, это как-то вот все к Советскому Союзу не имело отношения. Разные есть э, методики, дом дерева человек, несуществующее животное, наш любимый варток, э, рисунок семьи, там это уже а, зависит от того, кто чем пользуется. Я у Белсона нашла порядка 20 названий различных рисуночных тестов, которые лучше употреблять почерк. Я не совсем поняла, то ли их надо все брать у <laughs> человека, то ли можно ограничиться какими-то некоторыми из них. Ну, там огромный-огромный список различных методик. Я уже говорила по поводу книжки Урсула Авелалеман. Она австрийка и занималась а, изучением этого теста и Вартага тоже. Она в Вартаг очень много внесла. Вот, в основном она их на детях практиковала, диагностировала психические состояния внутриличностные какие-то проблемы человека можем увидеть. Если видим какие-то дефекты, если видим особенно какие-то искажения, а, нарушение адекватности, целостности какого-то рисуемого образа. А, не забываем про акцентуацию каких-то деталей, может быть ситуации, они могут нам много информации, да, я уже говорила, да, для детей, она больше ее использовала для а, понимания развития интеллекта, вот. Ну, во, во взрослых тоже это используется. Так, касаемо интерпретации. В принципе, а, вообще все рисуночные тесты, они схожи по интерпретированию. Тот же самый пространственный символизм, о нем не забываем. А, сверху у нас мысленная сфера, человек рисует, а внизу чувственная сфера. Между ними может быть белое пространство, как обособление я это рассматриваю. Там может быть четкая линия, проведенная а, между ними, да, может быть, как здесь, видите, один акцентуированный объект и звезды, которые отражаются в чувствительной сфере. Это же мышление здесь у нас сфера. И э, как бы как отзеркаливает, то есть проносит в область чувств все вот свое на мышление человека. Сосредоточен. То есть вот они здесь, точно сейчас не скажу, как это переводится. Но ну, это касаемо этого теста. Так, интерпретация по четырем пунктам то есть формальные способы воплощения темы, формальная структура пространства, пространственная символика и предметная символика. А, можно посмотреть у меня на сайте про звезд, звезды волны, а горизонт моря, там, где я перевод а, публиковала, но там более такой испанский вариант которые они используют, э, они там еще указывают э, время суток, что-то там еще они указывают. То есть у них это может быть и день. У нас звездное небо, да, то есть у нас уже подразумевается ночь. А у них это может быть и ночь, у них это может быть день, у них это может быть, ну, по сути, все что угодно. Так, касаемо пространственной символики то есть меня. Так, я все не буду за очень много. Так, то есть э, смотрите, как расставлены смысловые акценты. Естественно, вверх, вниз, вправо, лево. Вверх – это легкость, это духовность, да, познание, знание, помним из пространственного символизма которые могут как освобождать человека, так и угнетать его. Если это что-то тяжелое, но одновременно и почва под ногами, такая солидность, которая может как спасти, так и посадить на цепь какую-то. Правое направление, помним, это будущее, представлено каким-то поступком и окружением. То есть то, что нас ожидает в будущем, как это размолвки, там, соответствующий им успех или провал, левое направление также прошлое, да, пережитое, интимное окружение, какие-то близкие отношения, или даже разногласия с самим собой могут быть. Проблемы в идентичности могут быть. А, или какой-то уход в себя, например. Могут быть волны на воде, такие бурные, сильные. Опять-таки смотрите, в какую сторону они закручиваются. Влево, вправо, да. А, иногда смотришь почерк э, одно, да, смотришь звезды и волны и видишь, как, как там все бурлит внутри человека. Причем э, сверху там, э, море. В общем, может быть, здесь, например, какая-нибудь прямая или легко волнистая, да, а вот здесь вот прям бурлит у человека чувства какие-то, да, вот какие-то то есть тоже смотрите эти вещи. Так. Если воды больше, то мы говорим о преобладании повышенной эмоциональности, какой-то перевозбудимости может быть. А если небо больше, то духовной, интеллектуальной сферы. И смотрите как-то, лучше, чтобы 50 на 50, чтобы не было такого явного, очень сильного доминирования. Относительно акцентов, что здесь может быть, да, вот именно пространственное соотношение, да, воды и звезд, оно может быть не акцентированным. Оно может быть акцентированным на левой стороне, акцентированным на правой стороне центре может быть. Опять-таки вспоминаем наш символизм. Если лево, это там какие-то внутренние переживания того, кто рисует, и так далее. И который справа, это то, что актуально сейчас, да, какая-то, может быть, экстравертная тематика. А, предметы могут быть нарисованы какие-то пространственные координаты, луна, облачка, э, мыс какой нибудь кусок земли, берега, может быть, кораблики, рыбки внутри. То есть это вот все тоже. Я сейчас не буду на этом останавливаться, потому что там очень много этого всего. И опять-таки нужно учитывать штрих, да, нужно смотреть, какой линии это нарисовано. Там остров, маяк, ну, там что угодно может быть. Вот эти вещи это лучше, когда книжки или я отдельно уже сделаю, потому что информации очень много. Поэтому здесь не только решение рисунка, как я уже говорила, но и наш пространственный символизм, вверх, вниз, слева, право, как это все выполнено, э, решение самих рисунков какое-то формальное, может быть, либо, а, как оно правильно, не живописное, а, ну, в общем, очень-очень такое красивое нарисовано, эмоциональное. Какое-то такое определение есть, не помню сейчас по памяти. Вот, то есть все, все, все, и вот это вместе, в совокупности смотрится и выдается уже результат. Вот, это вкратце о тесте. С почерком достаточно информативен, пусть раскладывает, да? насколько человек тут, или он там. Вот. Ну, и, собственно, рисуется карандашом, как я уже говорила. Здесь идет перенос прям мыслительной сферы в Видите, прям. Вроде как бы это отражение здесь, но все равно зона-то чувств